um final de semana maravilhoso com a presença de Mila. Ela ficou hospedada conosco por um tempo. Brincamos e passeamos muito. Um fim de semana com Mila. É rimasta con noi per un po'. Abbiamo giocato e camminato molto. Non, Mila. Il voulait aller plus vite. Aller plus vite pour mieux vivre à cause des chats. Papa Oui. Et sera assis, ah, a une idée. Mila, assis. Ah, point, point, Assis. Ah, Trois points. Attends, maman. Assis, Mila. Assis. Assis. has. Le has. On continue l'histoire ou pas D'accord. Non. Mais lundi, je vais au cinéma euh, regarder un film. Euh, Ant-Man. Yes. En 4DX. Mais Avatar, c'est vrai que ça dure 3 heures. Pour ah, moi, c'est aussi trop grand. Non, c'est pas trop grand. te et tu peux manger. Maman, tu veux des biscuits parce que j'ai faim. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sucre dedans. Il n'y pas vraiment beaucoup. De sucre Attends. On hmm. va prendre. Il a assez. Assis. Ah, de la papote C'est pas ah, de la Putain. papote. Là, assis. De la papote. I am I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again yeah. You ain't see me activated changing who I am I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again You can't stop Guarda quanto è interessante quello che abbiamo trovato vicino a casa nostra. Una casa matta della Seconda Guerra Mondiale. Una vera reliquia della nostra storia. Olha que interessante que achamos pertinho de nossa casa. Uma casamata feita na Segunda Guerra Mundial. Uma verdadeira relíquia da nossa história. A new day I wanna feel like I'm a new person I wanna have clear vision and purpose And I feel like the patient lasts If you can move on past the things that make you feel bad And you can change in your brain, I'm certain I've done it before and man, I'm not perfect changing my life and I won't look back ever again